मेरा कैमरा भी तोड़ राधे राधे दोस्तों और हेलो पापा की परी और मम्मी के मगर मचे so welcome back to my new blog तो भैया जी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो गाइज आज है चिल्ड्रन डे तो आप सभी मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रन डे तो आज का प्लान कुछ ऐसे है आज हम जा रहे हैं भाभी के पास और भाभी के साथ करेंगे प्रैंक क्योंकि मानव की भी छुट्टी आज हम सबकी छुट्टी है तो गाइज अभी हम चल रहे हैं भाभी माँ के साथ प्रैंक करने चले तो गाइज ये रहा हथियार जिसके साथ हमने भाभी माँ के साथ करना है प्रैंक तो जल्दी जल्दी से जाके नीचे प्रैंक करते हैं ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਜੱਟੀਏ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ये बढ़िया था गुरु तो गाइस प्लान हुआ फुल आटा डाला था उनके में उनके सर में भी डाल दिया तो गाइस ये देखो इसके हाथ बिल्कुल नहीं टिकते ये देख लो इसने सारा फाड़ दिया इतना बेशर्म है ना सुनता नहीं है किसी की बात मोटा गंगा A few inches later. Oh, the... Galaki! चप्पल किसकी उठा के लाई है मेरी है दो नंबर बड़ी है समझ रहे हो इतना बेशरम है मेरी चप्पल भाइयों का भी क्या फायदा जो चप्पल ही ना दिलवाए अपनी बहन को एक A few moments later. अखा बंद मैं क्यों करूं करूँ मुंह खोलो अखा बंद ना अखा ओ ना हां टब्बू ना टब्बू ना टब्बू देखो गाइस कितना बेवकूफ है पहले मिर्ची खिलाता पानी नहीं दे रहा चाहिए मैं नहीं भरोसा नहीं आप लोगों के ऊपर मीठी है पंक गरम है यार मुंह जलतेगा फिर क्यों इधर करना है पानी दे मैं नहीं जाओ मैं करने आई थी यहाँ पे प्रैंक प्रैंक मेरे साथ ही हो जा रहे हैं A few minutes later. पानी दे दे मुझे हाथ से बंद करो पियो मैं पानी अब हाँ, पानी है पानी है भाई देखो पानी है ना पानी नहीं हाथ बढ़ो पियो नो नो नो नो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना हर जमाने मानव क्या बढ़िया वाह अपने आंखें नहीं <laughs> देखो गाइस ना मेरी भी हमने निकल रही है काय जान जानती है अब हम चाहे तो सला आता बात की बोल दे दिमाग तुझे देख देखो बोल रहे तुम्हारे 12 seconds later तो ये बैठी है तमन्ना तमन्ना तमन्ना तमन्ना अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो क्या हो गया डर क्यों रही है मैं थप्पड़ तो मारना <laughs> डर क्यों रही है मैं लात डर क्यों <laughs> डर क्यों रही है चार बारी दिया मेरा हाँ, भाई भाई हुना ਬਣਾਓ ਤੇ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਦੇਖੋ ਕੱਢੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਹੋਏ ਨੇ दोस्तों अभी किसी नत नहीं निकल गई डस्टबिन तमन्ना ये काम कब से शुरू कर दिए ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਚੁੰਮੂਗੀ गाइस इसने मेरे नोज पे निकाल दी ਲਿਆ ਕਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ मिल गई ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟੀ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚਾਪੜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਲੂ ਘੰਟੇ तू ही करेगा दोस्तों ये रही इसकी नोज पिन बेड पे गिर गई थी फाड़ दो जाना मैंने बेवकूफ ताया जी इसको कितने दिन हो गए नहाए को सच्ची सच्ची बताना वाले कितने आता है दो तीन दिन हो गए ना इसको नहाए हुए कहाँ नहाया कल भी नहीं नहाया ओ गाइस आपको पता है ये कल बाल कटवा के फिर भी नहीं नहाया इतना गंदा मतलब तीन दिन हो गए यार गंदगी से भरा हुआ है मतलब इतनी से मैल कर रखी है इसने पूरे घर में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर तो दोस्तों दुबे आया था इसके साथ प्रैंक करना था डीलर <laughs> के मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा मेरी गाल सुनो मेरी गाल सुनो A few inches later. आंख बंद कर आंख बंद कर आ ऊपर ऐसे कर खा इसको <laughs> खा तो सही ये है जुलाब की गोलियां और अभी तो रुको तेरे को लगेंगे लूज मोशन बहुत तेज ये देखो जा तो हाँ जी गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं तो ऐसे काट डालेंगे मुझे काट देंगे कल गोली मारी थी ना कैसे देखोगे पहले गोली मारी थी ना एक वीडियो में अभी इसके चक्कू के साथ काट काटा ये सच में मेरा काम तमाम कर दिया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को वॉच कर लिया करो और हाँ यार थैंक यू आप लोग हमारी वीडियो वॉच करते हो और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय